жылуулукту бөлүп чыгаруу менен заттын суюк абалдан катуу абалга өтүү процесси кристалдашуу деп аталат суунун кристалдашуу процессин карайлы алгач суу 0 градус цельсийде муздап сырткы тегерекке кандайдыр бир жылуулук санын берсин молекулалардын кинетикалык энергиясы азайгандан соң ички энергиясы дагы азаят суунун температурасы 0 градус цельсий болгондо суу муз абалына өтө баштайт бул учурда суу катуу затка өтмөйүнчө температура өзгөрүүсүз калууда бул процесс жылуулук саны бөлүнүү менен жана суунун албетте молекулалардын потенциалдык энергиясы аркылуу ички энергиясы азаюу менен коштолот заттын суюк абалынан катуу кристалл өтүү процесси атайын бир температурада коштолот бул температураны кристаллдашуу температурасы деп аталат кристаллдашуу процессинде бул температура өзгөрүүсүз калат